我们人成功不是自己，是靠一种推动力。这种推动力源自我们的列祖列宗。这些列祖列宗，他希望我们什么？是不是你们希望你的儿女将来怎么样？出人头地啦，对不对？啊，我没当总统，我至少是总统他妈妈，对不对？我至少总统他爸爸嘛，对不对？那这多荣耀，走哪也可以晃着膀子走，对吧？ <laughs> 这个人都是这样嘛。 哎，这叫什么光宗耀祖？那么我们的列祖列宗希望你什么？希望你这辈子混的人模狗样的，混好一点，对不对？所以他都不希望你不好，是不是？那么就像我们的母亲、父母希望我们好一样，他就想尽一切办法。哎，你要找你二叔啊，还是找你七大姑八大姨，我都给你去找。找了，希望你过好日子，你什么事都有人帮你。 这个力量是什么？源自我们的九族父亲、母亲双系的九族的力量的帮助，所以他们还活着，以这个量子的意识状态，以这个幽精守尸鬼的形式存在尸体上面，存在骨灰骨灰上面。那你有没有借到这股力量？这股力量太大了，因为你身上的 DNA 就是它，源自于他们。 所以他来帮你，那直接产生了一种推动力。所以说，我们人老是以为这个肉体是我，实际上肉体不是你。实际上，你这一生所有的东西都是你的灵完成的，肉体只不过是你驾的一辆汽车而已。那汽车能干啥？你是到了一个地方去办公，是你从车里面下来了，然后走进办公室去办事儿了。 车还要原地停在那个地方，说你人到那个地方去了，是你的灵从你这人的这个躯壳这辆车上走下来了，然后你的灵和那个人的灵两个在沟通。现在明白了吗？你只不过是你的祖先的一个活在人世间的一个代表，你代表这个家族，你代表这个族系，这个系统在。 完成着一件事儿，你是这个族群里的，说是你不是仅仅你自己，啊，不是你仅仅你自己，这个来自你列祖列宗对你的寄托，因为他希望你好，说是你就是这个怎么样跟这个祖先能够接上这个脉呢？这个就叫什么香火，香火。 香火是什么？香就是你要上香，火就是要点灯。这个叫香火相传，薪火相传。那你给祖先上过多少香？你给祖先点过多少油灯？点过多少蜡烛？你少了这些，祖先那个地方就少了能量，少了光明。 这个物质不灭，能量守恒。今天科学家早都告诉你这个道理了，所以说我们靠香火， <laughs> 一个是熏香，一个是什么？点灯啊，这就是老子所说的“有化成无，无什么？无中再生有，在空性里面，你释放的能量、释放的东西，都在空性中原本的给你保管着，最后是还给你的，还给你。 you